मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुकी फिल्म अभिनेता व पूर्व भाजपा सांसद धर्मेंद्र और मथुरा सांसद हेमा मालिनी के बेटे सनी देओल भाजपा में शामिल हो गए हैं मंगलवार को दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचकर फिल्म अभिनेता सनी देओल ने पार्टी की सदस्यता ली देओल को वित्त मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने सदस्यता ग्रहण करवाई बताया जा रहा है कि भाजपा सनी देओल को पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है बताया जा रहा है कि भाजपा सनी देओल को पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2008 में धर्मेंद्र भाजपा की टिकट पर सांसद बने